Thank you. 5.1 и 5.16.2 пешеходный переход. Этот знак указывает на наличие пешеходного перехода. Знаки могут устанавливаться с горизонтальной разметкой нерегулируемый пешеходный переход, направление движения пешеходов и пешеходный переход, где движение регулируется светофором или без них. При этом знак 5.16.1 escaping. Задержись на минутку. Внимание! Ищутся добровольцы для выполнения Yeah!